Загальний огляд кабінету учасника. З цього відео ви дізнаєтесь, які основні функції доступні у вашому кабінеті учасника у системі комерційних закупівель. Для входу в систему перейдіть на закладку Комерційні закупівлі та вкажіть ваш логін та пароль. Після успішної авторизації в системі будуть доступні наступні розділи особистого кабінету користувача. Мої пропозиції, всі закупівлі, мої договори, обрані закупівлі, повідомлення, підписки, запрошення, моя організація та мої дані. Меню Мої пропозиції містять ключову інформацію про закупівлі та лоти специфікації, в яких брав участь авторизований учасник. Реєстр Всі закупівлі відображає всі оголошені комерційні закупівлі. Реєстр доступний замовникам, учасникам та неавторизованим і незареєстрованим користувачам системи, що можуть ознайомитись з опублікованими тендерами, щоб в майбутньому зареєструватися та прийняти у них участь. Реєстр складається з основних полів. Назва містить узагальнену назву закупівлі, номер, дату створення закупівлі, назву замовника та його код і ДРПО статус закупівлі відображає статус закупівлі та тип процедури. Дата і час завершення поточного статусу відображає дату та час завершення статусу, в якому в даний момент знаходиться закупівля. Зірочка ознака додавання закупівлі до обраних. При виборі закупівля буде відображена в обраних закупівлях, при цьому не зникне з реєстру всіх закупівель. Кількість переглядів відображає, скільки організацій переглянуло закупівлю. В реєстрі всі закупівлі також можна побачити логотип компанії замовника закупівлі. За допомогою меню Фільтрувати можна знайти закупівлю та ознайомитись із деталями. Меню Мої договори. Реєстр Мої договори містить інформацію про укладені договори в системі. Реєстр складається з основних полів. Ідентифікатор тендера, номер тендера, назва лоту, Узагальнена назва закупівлі, системний номер договору, дата підписання договору, ініціатор, експерт та переможець. Меню Обрані закупівлі. Меню Обрані закупівлі містить закупівлі, що були додані з реєстру всі закупівлі за допомогою встановлення ознаки обраної закупівлі. Меню Обрані закупівлі. Реєстр обрані закупівлі містить закупівлі, що були додані з реєстру всі закупівлі чи зі стікеру за допомогою встановлення ознаки обраної закупівлі. Меню повідомлення складається з декількох реєстрів, а саме з реєстру системні, реєстр повідомлень, згенерованих системою при настанні події чи дати часу та реєстру питання відображає інформацію по листуванню в чаті. Меню Підписки містить інформацію про підписки користувача на класифікаторі CPV в системі комерційних закупівель та підписки в системі eTender. Меню Запрошення містить інформацію про надіслані запрошення та отримані запрошення користувача. В реєстрі надіслані запрошення відображаються всі надіслані запрошення потенційним учасникам на участь у закупівлі. В реєстрі Отримані запрошення містить інформацію про отримані запрошення від інших замовників. Меню Моя організація містить дані, вказані при реєстрації «Є-тендер». Саме тут можна додати логотип компанії чи замінити його. Закладка Працівники організації. Саме тут можна побачити перелік працівників організації учасника. Закладка Віджит створена для можливості встановлення модуля відображення комерційних закупівель на сайті. В меню Мої дані можна побачити інформацію, прізвище ім'я по батькові учасника, його телефон та електронну адресу. Це був короткий огляд основних меню кабінету учасника. Бажаємо вам успішних закупівель!